Loh, ibu? Tumben datang jam segini. Ada apa sih, Bu? Sebenarnya ada yang mau ibu omongin, nak. Tentang adik kamu, Lala. Lala kan sedang skripsi. Dana kuliahnya sudah ibu hitung-hitung, tapi ternyata melebihi anggaran ibu. Ibu butuh bantuan kamu, nak. Udah, Bu. Ibu tenang aja. Pasti bisa kok. Aldi. Apa kabar, Bro? Mana aja lu? Makin rame aja ya? Ya. Udah setahun lebih kan? Ya. Terus katanya mau kodein tempat. Jadi dong. Pengennya sih gitu, Ren. Tapi gua nggak tahu jadi apa enggak. Loh, loh, loh. Kenapa, Sob? Hah? Ada masalah? Cerita dong. Jadi gini, Ren. Ibu gua kan pinjam dunia ke gua jadi gua harus pinjamin buat bisa dari gua padahal sini udah desain nih tempatnya nah cocok banget tapi gua nggak punya modalnya Ren gimana dong hmm. Edi kalau nggak salah om gue pernah ngajuin pinjaman dana UKM itu lewat online dan itu oke okay banget sistemnya serius loh karena bunga terjangkau terus nggak pakai agunan lagi Uh, Boleh juga tuh. Istilahnya P2P lending kalau nggak salah. P2P lending? Oh, P2P lending. udah jangan dipikirin. Browsing aja dulu. Gue yakin, pasti ada jalan. Yaudah deh, ntar gue browsing. Thanks banget ya, Ren. Nah, yuk Ini nih. Yeah.